Na, Angst haben sie aber auch ausgestanden, freilich. Dort haben sie einen erwischt oder den anderen oder haben sie erfahren. Und ähm, ja, hoffentlich passiert das uns nicht. Ja. Jeder hat in der Angst gelebt in dieser Zeit. Bei uns haben ja auch, die haben ja nicht gewusst, was passiert. Äh, bei uns ist äh, 42er Jahre war der, ist der Bruder gefahren in, in Russland, 43 ist der zweite Bruder eingekriegt. 1944 haben sie mich eingesperrt und äh, in, äh, Jänner 1945 haben sie noch einen Bruder ein, eingezogen. So, jetzt hast was, und keiner hat gewusst, wie es ausgeht. Es war ja für die Familien war ja was Schreckliches auch. Nicht? Und das hat müssen durchstehen und, und trotzdem an das gute Glauben kommt mir vor. Das hat da dazu gekehrt.